是耶稣，落到大地世间来，无私的道所教，被你一马留名下，给天使披上你的袍，圣乐开唱，给天使耶稣。 တွေ့သူနှုတ်တွေ့ပါလူတွေကိုသူချစ်လို့အပြင်းမရွေးလို့ရကေတင်ရှင်ပရမြေတာတော့ပဲလီမျိုးမှာငွေခွာခဲ့ပြီယေရှုလောက 心碎转了夜去。路大的这么冷妙奈波，给的是个人头，路大来的画面。 အတွက်သူတို့တွေ့ပါလူတွေကိုတူချလို့အပြင်းမှရွှေလို့ရကဲတဲ့ရှင်ပရမြတ်တာတော့ဘယ်လိုမျိုးမှမွေးဖွားခဲ့ပြီ老高。